Aku Dennis, welcome to The Escape uh, Aku rasa dah lama juga aku tak buat video macam ni Macam cakap-cakap macam ni kan okay. Hari ni aku akan sharekan satu tips Ataupun a couple of tips um, um, Untuk korang buat video, untuk korang vlog Ataupun start talking in front of the camera Macam ni Okay, the first tips is Korang jangan anggap kamera ada kat depan korang Dan korang jangan anggap It's like macam Ataupun korang kena ada topik The first thing is topik Macam like Okay aku ada satu topik Now topik aku untuk aku bercakap Pasal aku nak bagi tips How to How to Bercakap depan kamera Ataupun vlog uh, Okay bro Tak ada orang yang Yang just Holding um, His phone To terus pandai buat video Terus pandai vlog Semua orang ada fasa-fasa dia Untuk buat video macam aku, aku take time juga lah. Macam aku start buat video vlog macam ni Bercakap 2000, um, 2020 Betul lah 2020 awal tahun pada bulan 2 Aku rasa itu sangat awkward lah bagi aku Aku bercakap Okay guys hari ni um, aku nak pergi mandi Dekat uh, bermandi manda uh, Dekat satu taman Dekat satu air terjun ni uh, Nama tempat air terjun ni Hutan Lipu Kancing So katanya best menarik so kita nak pergi mandi-mandi ah itu menyebabkan bosan tau so untuk menambah praktiskan lagi selalu buat video kalau rasa tak yakin uh, buat video buat video buat video dan korang cuba test bagi dekat member korang bagi dekat member korang bro um, ok tak video aku ni aku cakap dengan member kalau diorang cakap tak ok just go ahead buat balik buat balik ok kalau dulu aku cakap macam tu kan <clears throat> So sekarang aku nak test lah Okay guys, um, aku dah ada soal welcome today sikit Hari ni aku nak ajak korang pergi mana-mana dekat um, Air terjun Nama air terjun tu hutan lipu kancing So, siapa yang dah pernah pergi, komen kat bawah Dah jom, kita nak pergi mandi-mandi Mandi-manda So guys, jangan lupa kita subscribe, like, komen dan share Ah ha, macam tu So dia berapa agak Dia laju memang laju Tapi Laju tu bukan sebab laju Tanpa maksud dan tak Apa Tak ada Point lah yang aku nak cakap dia biar laju tu ibarat macam kita rap rap yang bermaksud bukan rap yang sampah <sighs> bukan nak perli lah faham kan ok the second tips is Okay, first first tips is another topic second tips is macam mana kau nak um, bersembang depan kamera kat phone ni tak kamera ataupun smartphone semua jenis device yang mampu merakam video lah ok kalau depan kamera tak adalah malu sangat dia yang jadi lagi malu kau bercakap dekat halayak ramai ah kalau kau bercakap dekat halayak ramai oh dia punya jantung tu okey mungkin dekat halayak ramai depan member-member kau adalah dalam 3 400 orang kat sekolah kau kan tapi kalau kau buat video ni waktu kau recording nobody one else nobody tak ada siapa-siapa bila kau dah upload tu bila kau dah ada chance untuk kau dapat audience kau reach audience yang banyak kau akan banyak orang tengok kau bukan setakat 3 400 orang je malah menjadi beribu juga aku ada satu video aku yang aku rasa banyak gila bagi aku even though subscriber aku baru je 1000 kan video tu telah mendapat sebanyak 22 22 views banyak tak banyak even though benda tu dah 4 months ago tapi benda tu satu achievement bagi aku juga lah 22k tu siapa yang tengok video pasal aku 22k sebuah video yang orang kata agak bermanfaat daripada yang sampai beratus-ratus k video yang orang kata useless ataupun tak ada maksud ataupun just gelek-gelek TikTok sampai boleh dapat berjuta-juta views. Aku tak ada tips sebenarnya Korang kena praktis lah everyday <clears throat> Everyday korang praktis Kalau kau nak rasa tambah keyakinan kau tu Betul-betul kau nak terus Melonjak terus satu the next level kan Kau jumpa depan parents kau Atau adik-beradik kau Kau cuba cakap Okay kau plan um, Kau punya ayat For kau punya intro kan Macam aku punya intro Okay guys aku Daniel So welcome to the escape uh, Ataupun Amal punya intro Assalamualaikum guys Bersama aku lagi Ahmad Fidaus Dan video kita pada hari ini Ataupun content kita pada hari ini Aku akan buat bla bla bla bla bla uh, Macam tu So Ahmad pun dia ada fasa dia Tapi yang aku respect dengan Ahmad ni Dia mampu buat video orang kata Terus Sebab dia belajar daripada aku juga kan So dia agak senang sikit lah Dia belajar tengok je macam mana aku buat Dan dia practice orang seorang Bila dia start buat video Terus orang kata smart lah Cara penyampaian dia smart rasa dia ada chance untuk naik mungkin um, lebih daripada aku <coughs> aku tak dengki kita sama-sama naik <coughs> uh, aku nak bagi tiga tips lah okay, the last tips is kau kena <sighs> tak lah. InsyaAllah aku akan keluarkan lagi empat lagu baru InsyaAllah um, dengan MV sekali so yeah I think we'll stop my video here so guys don't forget to subscribe like comment and share I'm Daniel escape from the house peace assalamualaikum